ساعة والدنيا مش هتاخد مسا خد الصفاية كويسة بص ورايا في جيزة بلبس الكوتشي وبمشي عالريزة لا يا زميلي مش هسيبك هتقب ايدي جوا جيبك لو تباكس مش هفيدك يا فاكس مش مفيدة شكو لا يا زميلي مش هفوق لوحدي بركبها بسوق اخش في الحيطة وافوت مش عاجبك حالك لا يا زميلي خلي بالك ارمي مخك في الزبالة وارمي قلبي في تلاجة مش عارف في السما انا طايل للوحش غيرين النجمة طلي الوقت كله فاكس عقيمة بتاكس ما بتاكس ايه عقيمة بتاكس ما بتاكس ايه عقيمة بتاكس ما بتاكس بعيني المفول شايفك رجول مش هشوفك عامل الغلط واستنى تشوفها بوريهولك بس ايدك في بطولة تجريتش عالطوبة ودي حفلة ظهور في الحقول شايفك نجم مسؤول في السكول بابا بيديك المصروف ده المعروف بنرمي الحروف على السطور في السطوح بالسطور على المكتوف دايرة طول ليا بتولع بلزودهم محمود شكر شكر قافل عليكم التابوت كاسر عينيكم بالنوز مش كاسر الفرقة وبفوق سايبك تغني للمول بتشوف هتلحق ونمول تراك ده طالعة في الزور زي المرة مش تعرف الزمن